que em 24 horas determinou que o governo federal colocasse tropas lá. Mas o governo federal, a União, mais uma vez descumpriu essa ordem, não há aparentemente tropas federais na comunidade. Ontem mesmo eu pedi que o juiz aplicasse uma multa é, para que é, o governo federal determinasse é, ou cumprisse a ordem judicial determinando a presença, presença de tropas federais lá na comunidade. Né? Enquanto o ministério Público Federal, eu posso fazer isso. Né? Cobrar na justiça, conversar com os órgãos, mas eu também não posso obrigá-los a fazer isso por depender é de uma decisão judicial. Se eles não estão cumprindo nem uma decisão judicial, nós ficamos numa situação bastante dramática. Né? É, mas tá tudo no papel e vamos levar ao conhecimento do juiz para que ele exija de volta que o governo coloque tropas lá na comunidade. Ok? Essa é a finalidade até de nós conversarmos aqui, para entender o que está acontecendo hoje. Me assustou muito é, esse fato de ontem à noite, de que garimpeiras foram até a comunidade e todos vocês estão escondidos no ato preciosos de um possível ataque. Né? Então nós vamos levar o conhecimento da justiça para que mais uma vez ela exija é, do governo a colocação de tropas lá é, na comunidade. Né? É, então eu, eu acompanhado isso permanentemente durante tipo, essa semana e vou continuar acompanhando de maneira constante essa situação da comunidade. Eu grande contato com a FUNAI, que consegue ligar lá para vocês, para saber qualquer é problema. Pode entrar em contato com o Dário, que ele vai me atualizar. Entrar em contato com a FUNAI, sei que você tem um orelhão para a comunidade, né? Tem um orelhão. Então pode ligar para o FUNAI, para o Dário, que eles passam diretamente para mim. E o que a gente pode fazer é contar para a polícia presente do que está acontecendo né? porque a responsabilidade daí vai ser deles se não agirem, né? e levar à justiça o que está acontecendo também, que ela também terá que responder depois uma, um eventual conflito mais grave que aconteça lá. Né? Converso sempre com, com, com o voluntário para atualizar essa situação, eu estou conversando com a FUNAI e também estou temeroso em relação à comunidade. Né? Mas o que a gente pode fazer enquanto o Ministério Público Federal a gente está fazendo, que é cobrar a justiça, que é pedir que os órgãos façam alguma coisa é, espero, pelo menos hoje, eles iniciem essa proteção permanente da comunidade. O que nós pedimos à Justiça é que tropas federais fiquem na comunidade enquanto não houver a retirada do garimpo como um todo. Nós pedimos isso gente. Né? Fora isso, nós fizemos um outro pedido na quinta-feira para que a FUNAI instale imediatamente a base de proteção por Ecorema no rio Ariguera difícil que seja, precedido por uma grande ação de retirada do gado do gado que já estava prevista conforme o cronograma da FUNAI para esse mês, maio e junho seria, a retirada do garimpo do Rio